kadang satu jam setelah satu jam diminum segelas eh, lepas itu ambil barangnya hmm, diletak di uang lah barang tidak boleh dipegang ya aku ambil jarum satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas tujuh belas delapan belas sembilan belas dua puluh satu dua puluh dua